Hier haben wir gesagt, mit 30 ist die Leistung des Fahrzeuges am wichtigsten und mit 40 ist die Position des Sitzes am wichtigsten.